神奈川県川崎市から来ましたエミダンスチームとリトルエミです今回踊らせていただく曲はイージャンダンス川崎踊り2005です元気いっぱい笑顔で踊ります応援よろしくお願いします aprofundar.